ассалаумағалейкум қазақ елі қайырлы таң мен бүгінгі эфирімді біраз сұрақтарға жауап беруге тырысып көрейін а, бәріңізге белгілі тоғызыншы сәуір күні бүкіл мына демократиялық күштер соның ішінде халық парламенті ана 19 мамырда өткен заңсыз сайлау парламент сайлауына қарсы азаматтар митингіге шыққан болатын соған байланысты қазір шыққандарды қуғын сүргін жүргізіліп жатыр мына 15-20 тәулікке қамап немесе айыппұл салып жатыр сол кезде полиция мені де алып кетіп оныншы күні ә, жабық сот өткізіп айыппұл салған болатын ә, отыз ана мрп дейді ғой сондай көрсеткішпен оның бәрі заңсыз екені де белгілі көптеген белсенділерді де қамап та жатыр и айыппұл салып жатыр ал мен енді негізгі бұл, та, э, бұл тақырыпқа емес сол кезде полиция қызметкерлері ә, э, көпшілігінің қоятын сұрағы болатын мына сендер демократиялық күштер не істейсіңдер ештеме өзгерте алмайсыңдар сендердің программаларың жоқ э, деген уәж айтады соны мен жоққа шығарғым келеді мына өз тарапымнан өзім көзқарасымды білдіргім келеді мына мүмкіндігінше жауап беруге тырыстым ал енді біз шындығында не істейміз дегенде мысалға ә, біріншіден ол ә, қазіргі тек қана мына жалғыз парламент емес заңсыз сайланған ол барлығы кету керек отставкаға парламентте өкіметте ары беріден кейін мына мемлекет басында отырған тоқаевты барлығы отставкаға кету керек осы мәселе қозғалмаса осы мәселе халықтың санасына жетпесе онда бізде әрине ешқандай өзгеріс болмайды сонда бұл енді міндетті түрде бейбіт түрде өтеді мына ол қалай болады дегенде мысалға ә, бәрі отставкаға кеткенде кім атқарады дейді ғой уақытша өкімет атқарады ол ә, мына ә, біраз белсенділер ана айтып жатыр ана мұхтар әбіләзов айтады алтайға деп ә, сәлім өтен айтады алтай уақытша өкіметті басқарам деп мен бір емес талай рет айтып жүрмін ол ә, уақытша өкімет ол кім болса да оған тағы осы екеуінен басқа тағы үміткерлер шығатыны анық енді а бірақ кім шықса да ол ә, алтай емес бір жыл болу керек деп айтатын себептерім бар оның негізгі себептері біріншіден мына ә, бүкіл біздегі ә, саяси экономикалық әлеуметтік ахуал өте нашар ә, содан кейін біріншіден неден бастау керек дейді ғой неден бастау ол біріншіден бірінші көтерілетін мәселе ол мына былтырған ана болып өткен қаңтар қырғыны соған ә, саяси құқықтық баға берілу керек ол міндетті түрде ол ана күштік құрылымдарға баға берілу керек олардың заңсыз істеріне ә, оның артында әрине саяси күш тұр оның артында президент тоқаев тұрғаны бал ашпаса да белгілі ғой мысалға олар жеке басының мүддесі үшін ұлттың мүддесін сатты ә, жалған ақпарат таратты ә, одан кейін ә, төтенше жағдай жариялады интернетті өшірді шетелден жендеттер шақырды өз басының амандығы үшін халқына жала жауып террорист деп айдар тағып осындай қырғын салған тоқаев ол міндетті түрде отставкаға кету керек ә, тоқаевтың жеке басына баға берілу керек оның заңсыз барлық істеріне жалған ақпараттан бастап жаңағы аталған ә, төтенше жағдай интернеттің өшірілуі халқына жала жабылуы шетелден әскер алдыруы осының бәрі қылмыс ол елден Э, өзі өз еркімен қызметінен кету керек ал егер ол өз еркімен кетпесе онда халықта жалғыз амал қалады ол әрине халық жаппай көтерілу ол кезде әрине оған қайсына болса да жақсы болмайды ол халықтың конституциялық құқы э, және де мына кім билікке келсе де мысалға уақытша өкіметті басқаратын олардың негізгі міндеті бірінші міндеті әрине осылардың бәріне қаңтарға баға бергізу тоқаевқа баға бергізу күшті құрылымдарға баға бергізу одан кейін барлық негізгі тұтқынға алынатын кім болуы керек ол міндетті түрде біріншіден президент өзінің мына президенттік иммунитетінен айыру керек ол үшін оған баға берілу керек ә, жауапқа тартылатын адамдар ана тоқаевтан бастап ішкі істер министрі сол кездегі тұрғынбаев болу керек міндетті түрде ә, одан кейін сол кездегі ішкі әскерді басқарған ә, ұлттық ұлан болып өзгертілген ұлттық гвардия делінетін ә, руслан жақсылықов себебі жендеттік рөлді атқарған мына әскерге жабады қарулы күштер бірақ қарулы күштер неге қатысқан жоғы қазір көзіміз анық жетіп отыр ә, мына әскери киім кигендер ол ішкі әскерлер сол ұлттық ұланның гвардиялары ал қылмыстық бұйрыққа бағынбаған ә, бектанов бәріңе белгілі 12 жылға сотталып отыр ал жендеттік рөл атқарған жақсылықов қарулы күштердің ә, министрлігін басқарып отыр қазір соған тағайындалған ә, содан мысалға уақытша өкмет міндетті түрде жауапқа осыларды тарту керек мен ана ішкі істерден басқа ана қару ана ұлттық ұландар ол ішкі істерге бағынышты ұлттық қауіпсіздік комитеті ана масимов онсыз да түрмеде отыр осылардың бәрі ә, тергеуге алыну керек тергеу ашық болу керек және де халықаралық ұйымдардан ә, ана эксперттер дейді ғой ана сарапшылар алдыру тергеушілер алдыру ә, өз күшіміз жетпей жатса Э, онсыз ешқандай қазақстанда э, өзгеріс болуы мүмкін емес болмайды да э, біз тығырыққа тұйыққа тіреліп келе жатырмыз және де ресейдің ықпалына кіріп жатырмыз жалғыз ресей емес қытайдың экспансиясы жүріп жатыр қытайға визасыз режим енгізілген күшіне енді енді қытайдан ол тек қана кімдер келсе бір жон ғой мысалға коммерсанттар а онымен бірге қытайдың ана арнайы дайындықтан өткен ана күштік құрылымдары кәдімгі саудагер ретінде келмесіне кім кепіл мысалға Ә, ол өте қауіпті жағдайда тұрмыз және де ресейге ресей қанша халықаралық санкцияларға ілігіп жатса да қазақстанда ә, стратегиялық маңызды бар ә, орындардың бәрі ресейдің ықпалына кетіп жатыр ол барған сайын күшейе береді және де санкцияны айналып өтуге қазақстан өкіметі ресейге көмектесіп жатыр ол да қазір белгілі болып отыр ә, ресейдің ықпалына түсері анық ә, одан кейін бәрі әрине украина ресей соғысы бәрін деп жатыр ғой бірақ менің жеке өз пікірім мына биылғы жылы ресей күйрейді дейді бірақ мен оған күмәнмен қараймын мына жыланды үш кессе кесірткелік әлі бар дейді ә, ресей ол э, биыл күйрейтініне менің күмәнім бар ә, және де ол э, қазіргі мына украинадан айырылса да мына қазақстан мен орталық азия мемлекеттерін өз уысында ұстауға тырысады и сол жүреді де өзбекстан өкіметі де ресейшіл қырғызстан өкіметі де ресейшіл олар қанша не ә, сөз жүзінде ресейден бойын аулақ ұстаймыз дегенмен олар ресей ықпалынан кете алмайтыны белгілі болып отыр егер ол жерде де билік ауыспаса ә, енді қайтадан неге келейік уақытша өкімет ә, қаңтар ә, көтерілісінен басқа міндетті түрде мына белсенділер ә, бәрі ақталып шығу керек қой міндетті түрде соларды ақтау үшін ә, мына кішкене арыға баруға да болады мына осыдан үш жыл бұрын ә, көше партиясын репрессияға ұшыратқан болатын оларды экстремист деп жариялаған Оғанда да ә, оның да негізі ана есіл аудандық сотының шешімімен Э, мыңға тарта адамның үстінен қылмыстық іс қозғалып жүздеген адам ә, сот шешімінен әртүрлі жазаға сұрадық солардың барлығы дерлік ә, десе де болады ә, пробациялық контрольда отыр қазір артық қимыл жасай алмайды ал енді соңғы жылдары жаңа толқын шығып жатыр әнді белсенділердің әрине ол да жақсы мына жалған сайлауда тағы қосылып жатыр белсенділер қаңтар батырлар қосылып жатыр ә, олар бәрі көпшілігі тағы да түрмеде отырғаны қаншама және де ә, шектеп тастады оларды қорқытып үркітіп олар да белсенділік қазір таныта алмай жүр ә, енді мына не сұраққа жауап ретінде мына не істейсіңдер деген мысалға онсыз да интернетте айтылып жатыр көптеген ә, белгілі адамдар мысалға ұрланған ақша шетелде әртүрлі дерек бойынша әртүрлі 200 миллиардтан 300 миллиард доллар кейбір деректерде 500 миллиард жарты триллион долларға дейін ә, шетел асып кеткен дейді офшорларында шетелдің банктерінде немесе жылжитын жылжымайтын мүліктер сатып алынған яхталар самолеттер басқа да әртүрлі ә, дүниеге ие болып отырғандар ел ішінде тағы бар мысалға ел ішіндегінің жарасы жеңіл соларды қайтару керек дейді қайтарамыз дейді де а бірақ оны қалай қайтарады мысалға оның да жолдары көп әрине осы мәселеде міндетті түрде ә, біріншіден елге қайтару ол тек қана назарбаевтың отбасылары емес оған ә, тәуелді болған соған ана қызмет істеген көптеген жүздеген ә, чиновниктер бар оларда ә, немесе соларға қызмет істеген миллионер миллиардерлер бар мысалға солардың бәрін мысалға міндетті түрде қыспаққа алып оларды біріншіден өз еркімен елге қайтару белгілі бір ә, келіссөздер арқылы егер өз еркімен елге қайтармаса үстерінен қылмыстық іс қозғалып оны мәжбүрлеп қайтару жөнінде ал енді жүздеген миллиардты мысалға назарбаев оның отбасылары болсын одан кейін ана кейбір кландар машкевич шадиев ибрагимовтер немесе өтемұратов ана кімдерді айтып кеттім басқа да нуриева болсын басқасы болсын солардың дүниелерін қайтару үшін олардың үстінен міндетті түрде қылмыстық іс қозғалу керек мына олардың тапқан ақшасы заңсыз қылмыспен табылған мемлекеттік рекет жолымен табылған ақша екенін дәлелдейтін ә, тартпас ә, дәлел арқылы елге қайтаруға болады а бірақ мысалға мен бір немен мүлдем келіспеймін мысалға қайтқан ақшаны қалай жұмсалатында ол барлық халыққа бөліп беру керек дейді ол ана ақшаны желге шашумен бірдей деп есептеймін мысалға қазақта мақал бар балық берме қармақ бер дейді мысалға ә, егер шетелдегі жүздеген миллиард елге қайтып жатса оны елге қайтару емес оны инвестицияға пайдалану керек деп есептеймін мысалға офшордың көп бөлігі мысалға британ Британия ағылшындар не э, солардың ә, контролінде ұстап отыр мысалға ақш мемлекеті мысалға ә, солармен де мысалға қылмыстық жолмен табылған дәлелденгеннен кейін сол қаржығына инвестиция ретінде Э, қайтаруға мысалға ағылшындар болсын америка болсын э, жапон оңтүстік корея германия франция немесе италия ә, солардан жаңа технологияларды сатып алу жөнінде ә, сондай инвестиция жолына салса ол ә, бірден бір үлкен не болар еді экономиканың дамуына үлес қосар еді ол мысалға неге жұмсалады біріншіден мына қазір мұнайшылар ә, көтеріліп жатыр негізгі жұмыссыздық мәселесі мұнайшылар бір 25 мұнайшы бар шығар соның ар жақ бер жағы одан олар асырмайды ал ә, мұнайшыға мысалға ә, бәрін әрине жұмыспен қамтамасыз ете алмайтыны анық ал бірақ бізде осы 30 жылдан астам уақыт ішінде жаңа мұнай өңдеу зауыттары салынбаған олар тек қана тапқан табысын шетел асырып отырған инвестиция жасаудың орнына және де ә, шетелдік компаниялар мен ә, келісім шарттар олар жабық күйінде олардың бәрін қайта қарау керек ол міндетті түрде қаралу керек ол ана откатный система арқылы өздерінің чиновниктер өздерінің пайдасын ойлап ә, сондай халыққа республикаға тиімсіз келісім шарттар қайта қаралуы керек ол да қылмыс жолымен ә, шарттар көпшілігінде болуы әбден мүмкін соған ә, көз жеткізуге болады ол да ә, кәдімгі аудит жасалу керек барлығына аудит міндетті түрде ана ә, барлық осындай нелерге жүргізілу керек осы мәселеге келсек мұнай саласында мұнай химиясы деген бар мұнай химиясы ол біз шикі мұнай сату жөнінде ол ә, ресейге бір 80 пайыз тәуелдіміз мысалға ктк және самара мұнай құбыры арқылы 80 пайыздан артық Э, ресей арқылы жүреді э, аздаған бөлігі мына баку тбилиси джейхан немесе супса немесе европаға тартылатын баку арқылы ол құбырларға бізде не жоқ мүмкіндік тікелей каспий арқылы құбыр да жоқ ә, бұрынғы бар ә, танкерлердің өздерін сатып жіберген ол да белгілі болып отыр ал біз мұнай өнімдерін өңдейтін заводтар неге шығармасқа соны мысалға технологиясын сатып алуға болады ғой мына маңғыстау атырау ақтөбе басқа да облыстарда мұнай өңдейтін заводтарын салса мұнайдан жүздеген мыңдаған продукция шығады ол ана шикі мұнайдан гөрі ондаған есе пайда табуға болады ол жаңа жұмыс орындары жаңа кадрлар Э, соны қолға алу мысалға э, алғы шарттары мысалға уақытша өкімет соны да істеуге болады бұл өңдеу заводтары тек қана мұнайға байланысты емес ол барлығы да э, мысалға балқаштың жұмысшылары мыс өндіретін олар да көтеріліп жатыр ол жерде ә, кәдімгі ә, балванка дейді ғой мысты кәдімгі құйылған қалпында кірпіш сияқты сатылып жатыр оның бағасы бір бөлек ол да чикі не деп айталық мыс ал не себепте, мысалға ә, мысты ары қарай өңдейтін заводтар жаңа технологиялар сол ана қайтқан малда береке бар дейді сол ағылшын америка басқа да дамыған елдер жапон оңтүстік корея жаңағы бәрін айтып шығуға болады германия франция италия басқа да мемлекеттерден ә, жаңағы мыстан жіп жіңішке сым темірден бастап жуан жуан кабельдерге дейін ә, басқа да мыс өнімдерін неге шығармасқа соның технологиясын соны монтаждап жатқан кезде ол келісімшарт біздің жастарды оқытып кадрларды дайындайтындай қылып келісімшарт болу керек мысалға оның монтаж жасауға оған да уақыт керек мысалға и олардың жұмысшыларының керек жоқ мысалға іске қосылған кезде біздің ә, жастарды жұмысшыларды оқыту керек ол ә, екі жыл ма үш жыл ма ары кетсе бес жылда олар бүкіл кадрларды дайындап шығу керек осындай бағытта ұсталса бізде болашағымыз зор болар еді өңдеу осы тек қана мұнай мен не ғана емес мыс газ саласында да газ, газды да өң, газ өңдеу зауыттары газдан да жүздеген продукция шығады минералдық тыңайтқыштардан бастап одан дизель отыны да шығады басқа да көптеген өнімдер шығарылады және де елді толық газдандыру тағы өз алдына бар басқа да өңдеу заводтары ауыл шаруашылығына мал шаруашылығы онда да бәрі өңделеді түгел өңделеді ең заманауи технологияларды сол ана ә, шетелдегі ақшаларды соған жұмсалса ол әрине қазақстанның болашағына үлкен септігін тигізер еді үлкен ана мұхтар айтқандай ана 10 миллион 25 миллион 100 миллионнан таратып беру емес ол халық жалпы халық игілігіне жұмсалар еді ол мысалға митингіге біреудің шақыруымен халық шықпайды әрине ол ақшаға сатып алам деген ол бекер сөз ол ана саудагердің түсінігі бойынша бәрін сатып алам деген оған мен мүлдем келіспеймін осындай дүниелер қолға алынса мал шаруашылығы түгел ол ә, ішек қарыны тұяғы ары берден кейін боқ сідігіне дейін өңделеді олардан да тыңайтқыштар э, шығарылады одан кейін ет консерві заводтарын қалпына келтіру мысалға қазір дағы шығып жатыр ана кублейді де құртпақ ал бізде кезінде семейдегі э, ет комбинаты қандай еді мысалға сондай э, қуаттылы э, завод фабрикаларды өңдейтін цехтарды әрлық жерде ашып тастаса онда да ең заманауи технологиялар арқылы малдың терісі өңделеді барлығы өңделеді қайсын алсаң да ә, ауыл шаруашылығын ол да өңдеу бәрі өңделеді және де лабораториялар ә, ғылым білім бірге дамиды сонымен бірге мысалға мұнай саласының газ саласының ә, жаңағы ә, түрлі түсті металдардың бәрі өңделеді ә, оның да ә, мамандары даярланып шетелде дайындатып ғылым білім де дамиды осының қай саланы алсақ та мысалға қазір ауызға түскендерді ғана айтып отырмын ғой мысалға ары берден кейін мына атом электростанциясы да айтып кету керек мысалға ә, алматы облысы жамбыл ауданындағы үлкен деген ауылды мекенде атом электростанциясын саламыз деп жатыр оның да ана ресейдің реакторын орнатамыз дейді соған қазіргі ресейдің ана жоғын жоқтаушылар атымсыз күніміз жоқ дейді атомға альтернатива балама жоқ дейді оның бәрі жалған мысалға қазір германия соңғы атом электростанциясын жауып жатыр ол балама энергия көздерін ә, өздері игеріліп жатыр ана ресей ана осы қыстан европа мен украина қатып өледі деп еді ондай іштеме болған жоқ олар оның бәрі өтті ресейдің пропагандасы жалған екені онсыз да аян ал енді бізге атом электростанция бізге электроэнергия өте көп ешқашан көптік қылмайды оны дамыту керек а бірақ атом өнеркәсібіне электростанциясына балама ретінде мына ә, германиядағы технологиялар бар олармен де келісім шарт жасауға болады ә, ана күн желден басқа да ә, және де атом электростанциясының орнына мысалға неге ұсынуға болар еді ә, мына балқаш көлінің жағасындағы үлкен поселкасына ол жерде неге бай ол жерде мына бүкіл іленің бойы бәрі көмір көмірге бай оны мен кезінде ә, алматы облысы ә, балқаш ауданында жұмыс жасап жүргенде геологтардың картасынан көрген барлығы тұтастай жүздеген километрге созылған көмір кеніштері ә, соны игеріп кәдімгі көмір электростанциясы бірақ ол заманауи заманауи қазіргі ескі ана көмір электростанциясы емес ешқандай қалдықсыз сол ана ә, ұлыбританияда ағылшындардың жаңа технологиясы бар мына шыққан ыс түтініне дейін бәрі фильтрленіп алынып соның өзі дайын продукцияға айналады оның өзі ақшаға айланады оны ағылшындармен келісіп оғанда оған да неғылу қол жеткізуге болады деп ойлаймын ол э, технология ағылшындарда бар и және де америкада бар ана америкадағы ұлы көлдер бар ғой канадамен шектескен жерлерінде ә, осы жаңа технологиялармен көмірмен жанады а бірақ ә, бір грамм түтін ауаға шықпайды оның бәрін продукцияға айландырып жібереді и ең қызығы мына реакторды суытуға алғанда су анализ жасайды лабораториядан қанша ауыр металдар бар қанша э, зиянды заттары бар и және реакторды суытып болғаннан кейін ә, алған өзеніне немесе ана көлге қайтадан құйғандағы суды тағы да лабораториялық зерттеу өткізгенде ана қайта құйғандағы ана тазартылып құйылғандағы су әлде қайда ана алынған судан таза болып шығады ауыр металдар қалмайды ол жерде міне осы технологияны неге ә, ағылшындардан немесе америкадан ақштан сатып алмасқа соған кадрларды дайындауға қол жеткізбеске мысалға не істейсіңдер деген нәрсеге сұрақтар көп ол осындайға қол жеткізуге болады ал енді ә, оның бәрін айта бермейін айта берсе мен ұзақ сөйлеуіме болады ә, мен өзімнің өмірлік тәжірибем мен ана қандай жұмыс істесем де аналитикалық ә, қабілетім бар мысалға ә, тағы бір нәрсені айтып кетейін осы жерде мысалға ә, неде екібастұзда апаттық жағдай болды ғой ана ә, осы жылу электростанциясында көмір электростанциясында ол жерде де мысалға жаңа жаңа технологияларды ендіруге болады ана қалдықсыз технология ағылшындардың ол ағылшындікі ма ақштікі ма ағылшындікі дейді иә ә, сондайға не қылу керек ал ә, сондай стратегиялық маңызы бар ә, кешендерді жекеменшікке беруге болмайды ә, олар міндетті түрде мемлекеттік болу керек ол не себепті апатқа ұшырады ол біріншіден жекеменшікке беріліп келе жатыр и олар тек қана бір нәрсені ойлайды өңкей саудагерлер олар пайданы ойлайды тек қана кеш дейді ғой кеш бәленбай ана пайда таптық деп оны шетел асырады ә, тапқан табыстарын қазақстанға түк жоқ ал ә, жаңағы ешқандай апаттық жағдай болмас еді егер мемлекеттің қарамағында болса ә, немесе мамандар нақты мамандар сол жерде жұмыс жасаса ә, ана ләппай тақсыр дейтін құлдар емес онда мына әр жұмыс жасап жатқан заттың тозығы жететін уақыты болады мысалға насостар болады ә, диірмендері болады ана көмірді ұсақтайтын диірмен мысалға насостар 5 жылда ауыстыру керек болса Э, диірмендер 15 жылда ауыстыру керек ал мына э, ыстық су жүретін э, құбырлар 50 жылға есептелген мысалға 50 жылда ауысу керек оны ә, бұрында әлі де сол амортизациялық не болу керек ол пайда кешті қуалау емес ол кеш қашан болады ол қашан амортизациялық ақша бөлініп отырса амортизационный отчисление дейтін сол амортизациялық отчисление жасалмай келген ә, ана әр нәрсе тозығы жеткенше жұмыс жасап келе жатады әбден трубаларға елу жылда ауыспаған олар 60-70-80 кейбірі 90 жылдан асып кеткен олар жарылмағанда кім жарылады мысалға ары беріден кейін әкімдер мына облыс әкімдері сол мамандар ана жеке меншікке клебановқа немесе басқаға бергенде нағып амортизациялық төлемдерді талап етпеген келіс, келісім шартта олар да жоқ мысалға ал егер амортизациялық төлемдер бөлініп отырғанда ондай апаттар болмас еді и және жылда не біткен кезде апрель айының соңында сынақтан өту керек мысалға әрбір Э, құбырлар болсын басқа да ә, келесі жылу сезоны басталғанша барлығы сақадай сай дайын болу үшін оның ешқайсысы жүргізілмейді бізде мен ол өзімнің өмірлік тәжірибемнен айтып отырмын и және өзімде ізденіп мен қарап жүрмеймін мысалға қандай қарапайым жұмыс жасасам да осының бәрін э, көріп біліп өзімше қорытынды жасап жүретін осындай жұмыспен айналысу керек міне қысқаша түсіндірген сияқты болып отырмын тағы сұрақтар болса кейін айтармын мүмкіндік болып жатса ал біздің негізгі міндет қазіргі мына жүйе ол кету керек міндетті түрде уақытша өкімет ол мысалға бір жыл көлемде бәрін ақтап шығу керек ол қан тарды ә, боздақтарын түгел ақталу керек ә, көше партиясы двк ның ә, белсенділері түгел ақталу керек одан кейін басқа саяси тұтқындар түгел ақталу керек барлық саяси тұтқындар олардың бәріне ақталғаннан кейін ана өтемақы төлену керек моральдық материалдық ары беріден кейін мына заңсыз мына төрт жүз баппен э, сотталған айыппұл э, арқалаған барлық белсенділер олар да моральдық материал ол ақшасын қайтарылып алып оларға да э, өтемақы төлену керек моральдық материалдық ең бірінші кезекте мына 488 бап ол күшін жою керек те қазіргі редакциясында халықаралық стандартқа сәйкес қабылдануы э, керек халықаралық стандартта адам құқы саяси құқық ә, барлығы сақталу керек осындай деңгейге жеткізіп барып ә, жаңа сайлау ол келесі парламент ол әрине қазіргі жүйемен емес ана барлық стандарттарға сәйкес өткеннен кейін жаңа парламент өзі қабылдайды бізде президенттік парламенттік билік бола ма парламенттік билік бола ма әлде супер президенттік билік бола ма оны әрине жаңа халықтан сайланған парламент өзі қабылдайды әрине супер президенттік билік ол ә, болмайды ал енді тек қана бір нәрседе талас болуы мүмкін ол ана парламенттік билік бола ма әлде парламенттік ә, президенттік билік бола ма ол э, болашақтың үлесіне қалдыруға болады ә, міне уақытша өкіметті басқаратын бір жыл басқаратын азамат осыған э, қолға алу керек деп ойлаймын ал енді ең бастысы коррупция коррупцияға қарсы күрес болу керек ана қыл қылмысқа белшесінен атқан ә, чиновник болсын күшті құрылымдардың адамдары болсын ә, басқа да азаматтар ә, ол міндетті түрде жауапқа тартылуы керек осыған енді ә, жұмыс жасау керек ана әйтпесе айтады сендер ә, қай қайдағы ана ә, не дейді ана нищеброды дейді ғой ана ә, жалаң аяқ жалаң бас ана іштемесі жоқ сендер ана іштеме білмейсіңдер дейді ал ә, кезінде үш жыл бұр, үш жылдан астам бұрын құрылған қозғалыс көше партиясы оның аталуын да бекер емес көше партиясы деп көшеде жүрген сол көше партиясының қозғалысының азаматтарын белсенділердің басым көпшілігі мына белсенділердің жоғары білімі барлар олар жай қарапайым ана түк білмейтін бұрыттар емес олар білімді азаматтар соған көздері жетіп қарсылық көрсеткен ә, белсенділік көрсеткен азаматтар соларды ақталу керек олар ә, ақталғаннан кейін олардың да өздерінің партиясын құрама қозғалысын құрама, олар да осы парламент сайлауына қатысу қамтамасыз ету керек егер де мына қазіргі құрылып жатқан партиялар ана демократ боламыз десе сол көше партиясының мен де бәсекеге түсуіне мүмкіндік берілу керек бәріне бірдей теңдей ә, негізгі осы енді маған ана айыппұл ол бөлек әңгіме оны қазір қозғамай ақ қояйын оған апелляция беретін менде қазір э, адвокатым да жоқ қазір э, мен жұмысқа шықтым қазір жұмыстан шығып отырмын мына 11-нен бері мен жұмыстамын күнде жұмыстамын жұмыстан шыға алмаймын бір күнге демалыс алдым ертең бірсі күні қайтадан жұмыста боламын сол себепте осыны айтып отырмын тағы да мүмкіндік болса эфирге шығамыз сұрақтар болса жауап беруге тырысамын э, одан кейін э, мына мен осы қалада тұрмаймын үйде де қазір көктем тіршілік бар э, мына неге шығуға көп мүмкіндігім болмайды үйге барғанда тағы да үйдің алдындағы жеміс ағаштары бар басқа да бау бақша бар соған да қарау керек енді осы енді көп сұрақтарға жауап бере алмаспын ә, қош сау болыңыздар ә, лайктарыңызды қойыңыздар таратыңыздар комментарий жазыңыздар ә, менің телефоным жиі бұғатталып жүр мына тікелей эфирге нетсем арасында бірнеше минуттан кейін өзі тоқтап қалып тоқтап қалып әлде ә, э, ана не деуші еді ана глушитель қоя ма мен отырған орында жұмыс орында немесе ал үйде ол интернетке мүлдем шыға алмаймын ол жерде әлсіз интернет енді жарайды енді көп сөйлеп кеттім ба қош сау болыңыздар таратыңыздар лайктарыңызды ұмытпаңыздар